Bonjour Donc là, pour notre deuxième vidéo, ça va être Gerda, euh, biologiste, herboriste et professeur de yoga qui va nous présenter le séchoir solaire. Alors, je vais mettre euh, la verveine euh, en dessous. J'enlève les feuilles. Ça, c'est la dernière phase dans, la, dans le nettoyage et la récolte le vervin, bon pour la digestion. Là, du coup, tu vas les laisser combien de temps Alors, je pense que dans ces conditions, peut-être deux jours. Et après, ça va dans des cages hermétiques parce que ça va réabsorber l'humidité si ce n'est pas dans des cages euh, hermétiques. Des bocaux, quoi, en verre, euh, d'accord. Sinon, la qualité de ton herbe, elle descend très vite. Mais dis-moi, quel est l'intérêt d'utiliser un séchoir solaire par rapport au séchage naturel Ça va plus vite, c'est plus contrôlé, il a la, chaleur elle est plus concentrée et c'est bien ventilé parce qu'en fait c'est une cheminée. Ici, il entre l'air, elle est, elle est froide, ça se réchauffe et l'air chaud, elle va monter dans ce tube. Ça, c'est deux matériels de recyclage. Et c'est fait pendant un atelier qui est euh, organisé avec Nathalie et sponsorisé par euh, des fonds de CARSAT, euh, surtout pour des gens qui, sont un petit peu isolés, pour mhm. leur donner des rencontres et faire quelque chose qui ne coûte pas beaucoup d'argent et qui est très utile. Et en une journée, c'est possible de fabriquer ça bah, tu as besoin d'une journée pour euh, rassembler euh, le matériel. Hein. Moi, j'ai trouvé un, truc sur Internet, c'est pas mon invention. Hein. Hmm. Euh, et c'est à base de ça qu'on on est parti pour le monter. Alors, je suis très contente qu'on a pu réaliser ça ensemble avec des autres personnes pendant un atelier de bricolage et cuisine santé. Parce que là, on a les herbes que nous avons cueillies de notre propre jardin, qui sont de bonne qualité, de permaculture biologique et en plus c'est chez toi-même alors tu sais aussi de quelle date qu'ils sont hmm. ils n'étaient pas à trois ans euh, sur les étagères ils sont bons hmm. prochaine année j'en ai de nouveau des, des fraîches merci Gerda merci à vous